Quais os melhores óculos para dirigir? Olá, eu sou o Dr. Onassis, médico oftalmologista, e neste vídeo eu vou lhe revelar quais são as melhores lentes de óculos para você dirigir. Aproveite o tempo da vinheta, deixe a sua curtida e se inscreva no canal. Este vídeo é dirigido àquelas pessoas que utilizam o carro bastante e querem ter mais conforto nas muitas horas que muitas vezes nós dirigimos durante o dia. Eu quero frisar que o para-brisa ele tem uma filtragem da radiação ultravioleta e não é essa a questão aqui. A questão é como dirigir com mais conforto. Usualmente nós utilizamos os óculos escuros, eu vou lhe contar a minha experiência. Eu dirijo diariamente é, de casa para o trabalho e eu, a gente mora num país tropical, é muito frequente que né, nessa, nesse caminho a gente se exponha a bastante luminosidade, a bastante claridade. E eu gosto de ter um conforto enquanto dirijo. Acredito que você também. E eu já testei vários óculos, desde destes óculos aqui, óculos claros, óculos com lentes fotocromáticas, óculos escuros, e realmente depois de utilizar uma certa lente, que eu já vou lhe revelar qual é, eu passei a ter muito mais conforto e passei a, a dirigir com muito mais prazer, com muito mais contraste e com as coisas é, muito claras à minha frente. Isso é fundamental para que a gente mantenha a segurança das pessoas. Eu estou falando das lentes polarizadas. As lentes polarizadas, diferentemente das lentes com, de óculos escuros comuns, elas proporcionam uma visão de um contraste muito maior e mantendo a clareza, mantendo o brilho da imagem. Quando nós utilizamos uma lente escura simplesmente, toda a luminosidade é reduzida, mas nós não temos uma redução dos reflexos. A lente polarizada ela vai reduzir aquele reflexo que bate no painel do carro e acaba refletindo duplamente a luz solar nos nossos olhos. E esse tipo de filtragem, esse tipo de conforto, não é possível com óculos escuros comuns. E como é que nós vamos saber se a lente é polarizada? Um teste simples que você pode fazer é colocar a lente dos seus óculos de frente para um monitor de TV e você, ou de computador e você faz, fazer esse giro e colocar ela na posição vertical. Nesse momento, a lente que é polarizada diferente da lente que é escura simplesmente, ela vai apresentar essa imagem bastante borrada. Se você virar para o lado oposto, vai verificar que existe também essa imagem mais escura, diferentemente dessas lentes na horizontal. Veja como é diferente. Então, se você quer dirigir com mais conforto e até com mais segurança, utilize lentes polarizadas. Você conhece alguém que dirige muitas horas por dia? Então compartilhe esse conteúdo com essa pessoa. E se você já usa lentes polarizadas para dirigir, coloque aqui como é sua experiência nos comentários do vídeo. Lembre de deixar sua curtida e assinar o canal Clínica do Olho. A visão é o sentido mais importante do ser humano. Um grande abraço e até a próxima!